Mens i dag så har jeg vært kunstner i faen. Og det er en ganske vanskelig kunst. Altså det, det finnes ingen skole hvor man lærer å foredrag i kunsten i faen. Det, det vet jeg kanskje ikke folk skulle foredragsordre som de gjorde. Ja. Uh, eh, kunsten å gi faen er en veldig sånn balansert kunst. For du kan ikke gi fullstendig faen for deg. Det går jo på bekostning av resten av livet. Men når jeg har klart å gi akkurat passelig faen, så kan jeg sprade gjennom eh, sentrum utenfor bidra, men samtidig være til stede og være med. I dag så er vi samla her eh, i anledning av det som heter verdensdagen for psykisk eh, helse. Eh, og det vi ønsker å oppnå i dag, det er jo at vi setter litt fokus på et tema som er ganske viktig for alle mennesker, for alle har en psykisk helse. Noen sliter mer enn andre, og det vi ønsker å gjøre i dag, er å sette eh, et navn på det og, sette, og beskrive det litt. Og ikke minst hvordan man kan eh, tenke litt annerledes om seg sjøl, og kanskje eh, få litt hjelp til å komme inn i bedre mønstre med, med tanke på deg sjøl. Og det er jo det som er ordtaket også se hverandre, kast maska når vi står sammen, så, eh, og, og tenke litt annerledes om oss sjøl, så, så føles det annerledes også. Underbyggende trangen til å gjøre noe vi ikke har noe styring på oss sjøl. Eh, det er som en kløe overalt. Det her måtte jeg gjøre for at jeg, jeg begynte etter hvert trom, trom på alt. Jeg satt med penn og blyant og spilte fullt trommesett. Jeg var jo ganske god. Jeg snakka jo så vidt om det sånn eh, når vi kom til denne identitetsgreia, eh, å finne seg sjøl. Eh, og jeg, jeg, kaster jo maska hver gang jeg er oppe og, snakker. litt sånn som vi snakka om i stad og så blir vi alle sammen observert, og så blir vi plassert en plass. Så er det opp til oss da å beholde maska eller kaste maska og, og, vise hvem vi er og definere vår egen identitet. Eh, og fram til jeg var ganske gammel, så slet jeg jo veldig med å kunne definere meg sjøl, min, min, plass som meg sjøl. Vi blir jo veldig eh, bevisstgjort eh, av alt rundt oss, hvordan det er forventa at vi skal være. <clears throat> Og det her skaper jo en konflikt i og med at vi er unike individer. noe som forverrer denne prosessen å finne seg sjøl. Eh, hos noen kan det jo ta unødvendig lang tid og, og oppdage hvem jeg er, hva jeg står for, hva jeg ønsker, hva jeg vil. Eh, I og med at samfunnet har skreddersydd en sånn ferdigoppgave. Eh, så den aldersgruppa som vi har prata for i dag, er jo eh, i en veldig viktig fase. En livsviktig fase. Og sånn sett så fremstår dere akkurat der. Synes jeg dere, Der skiller dere seg litt fra hverandre. for du presterte ikke så bra som Camilla gjorde, og du fikk ikke den bekreftelsen. Så du tenkte at eh, jeg har ikke sjans, egentlig. Jeg fikk jo bekreftet at det var en Ja, det gjorde du. Ja, du fikk, en, du fikk den form for bekreftelse. Og du følte deg eh, at du hadde ikke noe du, hadde ikke noe du kunne oppnå noe særlig her i livet, og du kunne egentlig ikke forvente så veldig mye positivt. Det var din, det var din tanke om deg sjøl omtrent på denne tida. Så utrolig viktig. Og jeg tenker at selv om dette kan være et ekstremt eksempel for mange, så tror jeg at alle dere kanskje kan kjenne dere igjen i noe av dette i forhold til det med å høre på sin indre stemme, ta en liten avsjekk med seg sjøl eh, og sørge for at man på en måte kaster den masken som man har på, og ser hverandre for den som du faktisk er. Og ikke minst tenke på at alle de andre har det på samme måten som deg sjøl i mange sammenhenger. Jeg tenker at eh, det som er veldig viktig, eh, i hvert fall sånn fra mitt ståsted, å fortelle til ungdommene, det er jo at eh, det å, å stole på seg sjøl, det å ta frem noe av det med hva er, er, hva er, det som er viktig for meg? Hva er det jeg liker? Hva er det jeg står for? Hva er det jeg mener er viktig? Eh, og faktisk kunne klare å stole på det i møte med andre, og ikke la seg styre så veldig mye av forventningene fra andre i forhold til hvem du skal være, hva du skal klare, hva du skal mene, osv. Så hvis du skulle gi et råd til ungdommen, så er det å prøve å finne den du egentlig er, og være litt mer i harmoni med deg sjøl.